¿Cómo están aventureros? Bienvenidos al lugar más mágico del mundo. Les voy a enseñar todas las atracciones que se tienen que subir. Recuerden, si les gusta este contenido, suscríbanse y denle like a este video. Magic Kingdom fue inaugurado como el primer parque del proyecto Walt Disney World el 1 de octubre de 1971, con 23 atracciones que fueron divididas en 6 áreas temáticas, Main Street, Fantasyland, Frontierland, Tomorrowland, Adventureland y Liberty Square. Fantasyland es la tierra de las películas clásicas de Disney, donde los niños de todas las edades pueden entrar en un cuento de hadas, It's a Small World es una atracción que hizo Walt Disney para la UNICEF en la Feria Mundial de 1964, como tributo a los niños del mundo para conocer sus culturas y tradiciones. Tomorrowland es la tierra de la innovación tecnológica que retrata la visión de Walt Disney del futuro saved our lives. We are eternally grateful. Carrusel del Progreso se presentó en la Feria Mundial de 1964. Nos narra la historia de una familia y cómo vivían a principios del siglo XX y cómo ha sido su progreso al paso de las décadas. Adventureland es donde podrás descubrir las aventuras que trae la jungla, el desierto y el oasis. Frontierland. Viaja en el tiempo a una tierra inspirada en el viejo oeste. When your soul is lonely, sad and blue, ain't got no loving shoulders to Liberty Square es la tierra de la era colonial que nos cuenta un poco de la historia norteamericana. their terror with ghoulish delight. Disney enchantment presented by Pandora Jewelry. In Good evening. Tonight, we gather in a most enchanted kingdom. One overflowing with magic. And once upon a time, it all began with a dream. and the New York World's Fair. Tomorrow, a project so vast it has already been called a whole new Disney World. As you can see on this map, we have a perfect location in Florida. There's enough land here to special? It's you! Each and every one of you! Anytime you set foot here, you leave this place brighter than it was before. Because you are the magic! Her eyes just believe You have traveled from so far Now you're close enough smile on your face and the song in your heart. This is where you're. Bueno aventureros, aquí termina nuestro video, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan y no olviden de suscribirse y darle like a este video. Nos vemos en la próxima aventura.